Анатольевич, Светлана Исаенок, СБ «Беларусь сегодня». Если позволите вопрос по международной повестке. Судя по новостям, США активно пытаются открыть второй фронт. А, Пелоси второй, вторые сутки летит на Тайвань. Мы видим, что происходит между Косово и Сербией. Ситуация очень напряженная. На ваш взгляд, а, зачем сейчас? Зачем это нужно именно сейчас? Что таким образом пытается сделать США? Нет, это не сейчас. Помните, когда начался ковид, вы меня не понимали, кто-то ненавидел, когда я говорил о коронапсихозе. А, а потом я вам пытался уже объяснить, почему происходит, зачем это все, и сказал, что это начался передел мира. Вот он сегодня в разгаре. Пытается переделить мир. Пытается каждый сильный, как он себя считает, откусить кусок у соседа, еще где-то, чтобы обеспечить будущее и свое влияние а, на столько, насколько он психологически это понимает. Смотрите, по всему миру. Ну и, конечно, в авангарде Соединенные Штаты Америки. Им уже и кусать, наверное, не надо. У них другая проблема – сохранить это господство. И чтобы сохранить, они таким образом действуют. Потом пандемия, она ведь обострила э, все эти наши э, язвы. Помните, вертолетные деньги разбрасывал Евросоюз, американцы штамповали. И я говорил, что это боком вылезет. Э, сейчас инфляция в мире бешеная. А инфляция – это очень тяжелое бремя для экономики. И мы эту инфляцию завозим, вот пытаемся сопротивляться всему, ну пока терпимо. Но тяжелые это моменты, и пандемия все это обострила. И вот эта вот куча этих проблем создала проблемы в экономике, что творится. <laughs> Когда кто бы подумал, особенно вы, что процветающая Германия будет рекомендовать своим людям, а где-то запрещать, каждый день душ принять. Немцам рекомендуют просвещенным два раза в неделю душ принимать. Так везде. Дефицит товаров и прочее, прочее. я так говорю к чему? Что из этой ситуации она всегда порождает конфликты и войны. Они вот за счет э, этого хотят показать, что они эффективны и увести народ от этих проблем а в Украине война, терпите. Ну, до какого-то времени ну, люди будут терпеть, а дальше спросят. Поэтому вот комплекс причин, и главное это то, что начался передел мира под эту пандемию. Сейчас нам пытаются втюхать э, эту обезьянью оспу, наверное, народ не отреагировал, вернули ковид. Ну да, мы же давно говорили о том, что ковид станет э, сезонной болезнью. Да просто лечить людей. И нам самим надо за собой смотреть. Вот это бешенство, которое началось даже до ковида и обострилось в ковид, оно продолжается. И из этой ситуации э, нерадивые руководители пытаются выйти и вывести свои государства через конфликты и войны.